BTS! Певцы айдолы, корейские айдолы, вот, кей-поп. тағында білесіздер да Конечно, Ким Намджон, Ким Сокджон, мен Эмге Чонхасак, Пак Чимен, Ким Тахён. кеңсі Это кто? Это, сейчас, сейчас, сейчас. Как его зовут? Кто это? Нет, Актер? нет, это Молдо. Сейчас. А, Тоғлақ молода? Это муфти. Машалла. Да. машалла мұны ел любой егіс таниды башка жоқ может Это какой-то богатый человек. жекічан негізі атқарады ғой бұл да өзі атқарушы сен таза болсаң мен таза болсам қолым да таза ал шыңғыз айтматов алықұл жақманов жақсы алықұл э, жақманов асқар ақаев ассаламу алейкум рахматуллах менен қайтадан елімізде долбоорунда көрүшүп жатканыңызга абдан кубанычтабыз урматтуу достор сіздерден сұраныш бұл видеоны түрдүрбөй аягына чейин көрүңүздөр биз азыркы учурда элибизде долбооруна демөөрчүлөрдү издеп жаткан кезибиз эгерде биздин долбоор менен иштешем биздин долбоорду колдойм деген инсандар болсо асында астындагы номерлерге кайрылсаңыздар болот бул видеону турдурбай аягына чейин көрүңүздөр себеби бизди онлайн көрүп жаткан инсандарыбызга дагы видеонун аягында суроолорду калтырганбыз эгер сиз ал суроолордун жоопторун билсеңиз астындагы комментарийге жазып калтырсаңыз болот албетте а баса эгер сиз менде акчам жок эгер акчам болгондо колдойт элем деп жатсаңыз анда эч ойлонбоңуз бұл видеоға лайк басыңыз бізге қатталыңыз ә, бұл видеоны менен бөлішіңіз біздің ең бір чоң спонсорыбыз сіз боласыз ассаламу алейкум рахматулла Ассаламу алейкум бәкелер. құрмет уақытыңызды аласыз. елімізде толбору ютуб прогресін берді <laughs> жақсы мындай пайдалы нәрсе Сізге суреттер көргіземіз белгілі адамдар ошолор танип же ошол эле э биринчиси бул қайсыл конор макгрегор конор макгрегор бұл инсан жөнінде қаншалық маалымат білесіз боец уфс білесіз футболист ағын ну один из знаменитых футболистов кейінгі сұрақ ұрады бокторды білмеймін деп шын айтайын шын <laughs> білмеймін олар кім бұлар алар қыздардан сұрап алсаңар эле мындай билбейбиз демек тааныбайбыз э буларды вообще тааныбайбыз кийинкиси так аман <laughs> сен жакшы билесиң бұл қырғыздың белгілі саяси ішмері кім бірінші секретарь бұл кім қырғыздың белгілі секретарь аты кім кім сапар сен таза болсаң мен таза болсам қолымда таза болады кімге таандық элге да ошол сөздөрдүн автору ким жумайбек билбейт экенмин демек ысқақ раззақов кейінгі сурет чубагази бұл инсан жөнінде қаншалықты мағлұмат білесіз чубагази мындай тура жолдар айтып берші демек ғалым инсан э иншалла кейінгі ақырғы сурет жақсы жақсы жолдар айтып берші демек актер актер сүрөтчү э, кыргыз билүү артист артист ким сүймөнкул чакмаров демек сүймөнкул чакмаров билесиз макрегор Демек макрегор біле мушкере мушкера мушкере роналдо білеміз футболист демек футболист роналдо кандай маалымат білесіз принца туралы нисан туралы міне өмірбаян айтпаш керек енді өзүңүз билген қандай мен білгендерім номер один почти пока что да так кейінгі бұл кайсы қайсы стиль немеле группасы эле Aytibos qizlar. Yo'q, men ancha nima qilavermayman. Demak, bilmaysiz. Keyingisi? Apay, bu nimalar? Yozuvchilar bizning. Jomart bapaman. Jomart. Rabadashdik. Issiq razat. Ha, issiq razat. Men toza bo'lsin. Ha, qom toza bo'ldi degani shu chog'da. Siz qanday ma'lumotlar berasiz? Bilmayman, только o'shanisini bilaman. <laughs> білсіз а чубак ажы бул инсан жөнүндө канчалык маалымат билесиз көп жакшы маалымат билесиз ким болгон ажы болгон эмеси дин аалымы дин аалымы болгон биздин анда муфтийибиз да болуп ооба номер один болгон бизде сүймөнкул чокморов кандай маалыматтар билесиз киноактер актер режиссер но биздин бешимде ушул э азыр пока да ооба ооба ушул сүймөн кучакмаров ооба демек сүрөтчү актер ооба ооба чоң рахмат бисмилла кеттик конор макгрегор ким болгон боец боец боец кийинки сүрөт кеттик криштиан роналду кандай маалыматтар билесиз бул инсан тууралуу футболист кичинесинде кедей болуп болгондо бай болчу атасы ошо кеткен демек ошондой футболист э номер один урматтуу шайлоочулар Yenge. BTS. BTS. Irqchilar, korean. Boshqalar конор макгрегор Семен чокморов актер сүрөтчү Каскадер. жок бисмилла ким бул конор макгрегор кандай маалыматтар билесиз хабиб менен күрөшкөндү эле билебиз элек мушка да ким роналду кандай маалыматтар билесиз дүйнөлүк чемпион десек болот демек футболист 예. BTS? Kimler? Ee, Kore, K-pop ırkçıları. Belgili. Bak кейінгісі. Исхак Разақов. Кім болған? Сен таза болсаң, мен таза болсам, таза. таза болады, машалла чубага же ким болгон кандай маалыматтар билесиз бул киши тууралуу бул бул адам тууралуу маалыматтар аябай көп кыскача жакшы инсан десек болот болду демек дин аалымы дин аалымы орто азияга белгилүү кыргызстанга белгилүү дин аалымы чубага жазылган инсан ким эле ким микрофонго жакта аты ұмытып қалдым фамилиясын ұмытып қалдым бірақ болған сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Рональдо. Так, Гинси. Друзья, здесь все продолжите. Вот, у меня подкаст запишут. Я потому вчера с пацанами поругался. Хорошо, Майка, съемках как лотал, лотался, Майка. Гим? BTS? Гим была? хён, Чонгук, Хосок, Чимин. Э, а даже аттарын да білесіз бе? Э? Тихён. Бұлар не жұмыс қылады э, білмейсіз? Билет? нұрдай. Дешеу, да? Так, андай болса киіңіз Ой. Білмейм байке. Сен таза болсаң, мен таза болсам деген сөздердің авторы кім? А, не, айтмадым. Жекем. Петляшев. Петляш? Әке, біраз сізге да сашпайтымыз ә? кім? Сен таза болсаң, мен таза, мен таза болсам, Разақ ой ысқақ кошмар кеңкісі кісі кім білмеймін білмейсіз ба белгілі алымы чубак ажы деген ұқтыңыз ба Кім? ким чокморов ким болгон жазуучу актер актер актер дагы сүрөтчү э ай сүрөтчү иншалла алла таала эмиңизге качканыңыз үчүн чоң рахмат келиңиз байке анда сиз бисмилла тармагыңыз ринат менин атым ринат ринат мен бакамайдан болом машалла биринчи сүрөттөгү адам ким муну билбейм тааныбайсызбы вообще тош эми мактамайлы коеюн эми эч билбейм рональдо ким болгон рональдо ким болгон только футболистов басқан только футболисттер кейінгіде бұларда да бешкімна келеді мактамали ғой уже елу төртке шығып қалды анчамны бұл раматылықты кім бұл раматылық жақсы жоқ жақсы сөйлеуші да аты кім оны шығармаңыз оны шығармаңыз аты кім молдокеде демек алып молдокеде микрофон шығарып алыңыз бірақ қатты сөйлеуші бұл кім амандық тамай ойлы ғой сен таза болсаң мен таза болсам а ушул айтчу эле деген инсандын аты ким микрофон чыгара алыңыз баке микрофон ушундай кармаңыз исхак разаков кыргызстанга саясий ишмер исхак разаков муну эл любой киши тааныйт болуш керек чокморов ким болгон чокморов артист артист кино кино режиссер киноактер эң актер да сүрөсүз жекичан негизи аткарат го бул да өзү аткарчу каскадер э өзү өзү негизи берекебиздин мынтип жүргөн болбойт байкем а иштеш керек ичкен болбойт ихласта иштеп атам просто жеңим маслихат менен кичине урушуп кетип конор макшагыр ким болгон болгон юфсишник юфс демек мушкер микрофонго жакыныраак сүйлөйбүз э макул кийинкиси криштиану роналду бул футболист болгон футболист болгон дагы кандай маалыматтар билесиз дағы португалец португалец номер один ә солай о жақсы жақсы еңсе бтс ырчылар бтс ырчылар ыртшылар не ырдайды да бұлар ырдайды қайсы ұлттан бұл китай жоқ корея корея корея аттарын білесіңдер ма жоқ білмейді көп көресіңдер бар жоқ ей көрмейсіз қай жақтан танисыңдар қыздар айтып жүруші едік қой қыздар айтып жүруші чуагажы чуагажы кім болған намаз оқып мұсылман болған барша кісілерді мұсылманшылыққа алып келген демек а даватчы болған діни ғылым жоғарғачы жазып машалла несе исқақ исқақ суретші болған а жоқ ең бірінші президент болған исқақ разақов президент болды өлі қаза болады үшін күліп еткен э, бұл суретші кино композитор ушу актер режиссер каскадер ким болгон борец жақынырақ иә жақынырақ қармақ білесіз микрофонға боец боец бек мушкер кейін кісі роналдо кристиано роналдо кім болған футболшы футболшы футболшы номер один да кейін кісі танойм бар бтс корейский поп корейский поп музыка ырчылар ырчылар кейін ки чубагажайлов ким болгон ұстазыбыз болгон ұстаз демек диния дина Ә, қандай кіші туралы мағлұматтар білесіз алым кіші болған алым кіші болған бұл кішінің ә, бұл дүниеден қайтқанына бір жарым жыл болып қалды қырық үш жасында қайтты жұмақа жайлы адаспасам кейінгісі искак разахов қандай мағлұматтар білесіз сен таза болсаң мен таза болсам қолым таза болады деп искак казахов саяси ішкі саяси ішбер сүмеов кем болған қаттырақ иә микрофонға жақындатып <laughs> бірше бийше сүрөтчү актер сүрөтчү жакшы жакшы сүрөтчү актер болгон э конор макгрегор да ким болгон это күрөш мыштыр демек мушкер жок уялбай эле уят нерсе чыгарып аткан жаман а кийинкиси кристиано роналду футболчу футболчу дагы кандай маалыматтар башка деле эчтеке билбейм кийиңси дбтс кипоп группа корейская аттарын билесизби да <laughs> вот нанжун сокджин хосок юнги чимин тахён чонгук дагы эмне маалыматтар билесиз эки миң он үчүнчү жылы он деген неме э, песнесімен дебют кылышкан ырым ыры эки миң он үчүнчү жылы чыккан биринчи ыры я забыла имя Чуағаджи. Э, <laughs> не знаю. Забыла. День але мы... Я не знаю. Ну, видела где-то, но я не помню. Э, Аскаракаев. <laughs> Да. Исхак Разаков. Кимсе? Эм... 5000 сомдық та я не знаю. <laughs> Не помню. Актер, каскадер, суретчи, сүймәмкул. Моров? Моров. Эй, машаллах. Алла билимизге береке берсин. Ким? Кони. Программа. Конор. Макгрегор. Макгрегор. Эс? Макгрегор. Окей. Роналдо. Роналдо. Роналдо. Роналдо, да? Роналдо. Да, да. Ай, машаллах. Да, dancer. Dancer? Да. Имя? <laughs> We don't know. Name? Name, No. We don't know about its name. Елімізде тартууда монтаждап сіздердің алдыңыздарга чыгарып жаткан эл студиясынын жигиттерине терең ыраазычылык билдиребиз албетте эгер сиздерге жакын күндө фото видео съемка керек болсо анда ушул студияга кайрылсаңыздар болот өз ишин мыкты билген профессионал инсандар кызмат көрсөтүшөт андыктан кайрылыңыздар ये कह रहे हैं सिनेमा अबतर सिनेमा अबतर names you know its name you know we don't know we don't know about its name thank you get please let me thank you oh, Little. Uh-huh, Three. Kingsi. Var, bak білмеймін демек білесіз кептеңсе чувакач кім кыргызстандын эми молдова аалымдарынан белгилүү дин аалымы чувакач жазылганда бул эме исхак разаков исхак разаков сен таза болсоң мен таза болсом коомдо таза болот э билбейт экенмин бул демек белгилүү сүрөтчү актер каскадер сүйлөп болуп жакпадым конор макгрегор конор макгрегор ага ким болгон эме боец UFC боец UFC мушкери дагы кандай маалыматтар билебиз кошумча чемпион болгон дүйнө чемпиону болгон демек UFC чемпиону эки жолку э кийинкиси криштиано роналдо кандай маалыматтар билебиз футболист дагы төрт жолу алтын топ алган төрт жолу алтын топ алган э микрофонго жакыныраак сүйлөйсүз болбосо кимсиң бтс э, гтс кім болған бұлар бұлар актер ғой историясынан көріп қаламын бұл чолак ажы кім болған қырғызстанның маалымат маалыматты аябай эле көп десек болот муфтият муфтий болгон муфтий қаншама жакшы сөздерді калтырып кетті исхак разаков исхак разаков бул кыргыздын биринчи сен таза болсун мен таза болсын коом таза болсын Исхак Разапов. Исхак Разапов. саяси ишмер саяси ишмер сүмен Кулчакмаров. кім болған бұл сүрет жолған актер каскадер каскадер бірінші жолда келсең кім конор макгрегор кім болған бұл боксер қандай малыматтар білесіз бұл ufc да ММА. мма ммаде легкий весі Мұшташат? демек чемпион чемпион мушкер бул кристиано рональду кандай маалыматтар бересиз футболист беш золотой эми тобу бар дагы анан азыр азыркы моментте ювентуста ойнойт и псж ювентуста ойнойт и манчестер юнайтедте бул бтс булар корейский эмелер бийлешет анан эметет группалар да аттарын билесиңерби жок кеттік бұл чубак ажы чубак ажы ким болгон бул мусулман иман мусулман илимге кече болгон дин аалымы илими ә? кеңеш айт дин аалымы чубак ажы жалилов э ә? бул исхак разаков ким болгон бул акын жазуучу жок жазуучу жазуучу бул кыргызстан президент сен тазабысың мен таза тазабысың қолымда таза ал шыңғыз айтматов айтқан жоқ жоқ ысқақ разақов айтқан кім болған демек ақын ақын емес ақын бұл болса емес <laughs> примерно министр ошондо ким болуп калат билбейм бул президент саясий ишмер э саясий акаевда биринчи президент акын дейсиң сүймөнкул чокморов беш миң сомдо турат сурет болгон бул жазуучу жок жазуучу эмес а жок бул эме болгон актер актер режиссер актер режиссер арын сүрөтчү сүрөтчү сүрөтчү э алла таала элиңиздерге береке берсин илим алганга аракет кылыңыздар э ага рахмат ушул инсандар менен сыймыктанабыз чоң рахмат катышканыңар үчүн илим издеп долбоор э этот как у него еще походка была нет конор макгрегор да да да Он? UFC? Нет, не он. Он. Ага. Это След... Конор? Следующий, да? Конор. Следующий. Угу. О, это, это этот. Э, Сейчас. Леона... Нет. Роналдо? Роналдо. Кто? Твитц. Нет. Футболист. футболист. А, футболист, да. Ага. Следующий. Ой, О, это, это BTS. BTS. Корейцы. А, что это? Кейк-поп. Кейк-поп? Да. Что, они танцуют? Да. Поют. И поют, и танцуют. Поют. А имя? Певцы. Знаете? Имя... Чимин там был кто-то. Я не всех имен знаю. Это вот Чимин, а... Все. Ну, все, да? Следующий. Ой. Ну, нет, ну нет. Не знаю. Знаете? Первый раз. Чувакачи Джалилов. Чувакачи Джалилов. А, -а, а. Дина Алана. Я забыла, как его зовут. Гингсе. Какой-то депутат не болған э, не знаю сен таза болсаң мен таза болсам қоғам таза что это был политик а, а ну почти да это какой-то богатый человек <laughs> может какой-то писатель или поэт Симон Семен Кучакмар слышал, да? Нет. Актер. А! Актер? Художник. белгілі инсандардың суретін көргіземіз ошолорду тааныйбыз же тааныбайбыз э мага мүмкүн болсо кайра аласыз э мага жардамдашып бисмилля кийинки сүрөттөгү инсан ким конор макгрегор ким болгон ufcде чыгат мушкер дагы кандай маалыматтар билесиз знаменитый следующий кеттик роналду футболист футболист футболист дагы кандай маалыматтар кошумча аласыз билбейм bts эмне кылат булар кей поп группасы ырдайт ырдайт ырдашат мына кандай маалыматтар билесиз көп эле билем айтпай эле коеюн ну ырдашат чубак же жариева ким алган алым алым дагы кандай маалыматтар билесиз алым кыргызстандын экс муфтийи болгон э убагында Э, Семен Кучокморов э, художник жана каскадер болгон актер кайсыл акчада канча сомдук акчада беш миң сомдо беш сонда. сомдук акчада сонда бар э бары. үчүн чоң рахмат алла таала береке берсин чоң рахмат ким конор Макрегор. ким болгон боец UFC UFC дагы кандай маалыматтар билебиз нидерландияда туулган Анжа жолку чемпион. Бир жолку чемпион. Жок, үч жол. Үч весовой категорияны чемпиону. Демек, ішке болду, а? Кетип келсе. Криштиану Роналду. Ким болгон? Футболист. Португалия терилген. Дагы кандай маалыматтар білесіз Кичине кезинде 6 алтын топтун ээси. 6 алтын топтун ээси. Португалия менен дүйнөнүн чемпиону. машалла. А келсе кеттик. БТС пе Бекем ошо бизди сурап атасыз ким? БТС болсо керек. БТС. БТС тест гимблар ұжым ғой кореяның э, шыққан би тобы мындай башка қандай мағлұматтар башқа біле айтпаймыз чувагажы жанында кім ким болгон устаз болған болгон ұстаз қандай мағлұматтар білесіз бұл жалалабадтан жалал жалалабадта туылған қырғызстанның ғалымы ең алға шыққан экс муфтий болған иә ысқақ разаков ким болгон бул политический политический мындай иштерде жүргөн киши баткендин уулу болот баткендин уулу саясатчы саясатчы болгон сүймөн чокморов а жок же сүймөн кулчокморов эмеспи билбейм ким болгон ошо турат билбейм чын сүймөн чокморов болсо керек ким болгон сүрөтчү болгон акын акын жок жок сүрөтчү болгон сүрөтчү сүрөтчү брат сүрөтчү болгон точно анысын билбейм башкасын билбейм а көптөгөн фильмдерге тарткан өзү катышкан кайсыл акчада сүрөтү бар кукмуровдуку бешинчи беш жүз сомдо беле жок жок эки жүз жок жок эки жүз а жок алып койсоң кимдер таанышың акысы жок анын беш миң сомдукта сүрөтү бар э беш миң сомдукта <laughs> кудай негиздерге береке берсин чоң рахмат билим алганга аракет кылыңыздар э чоң рахмат кылыңыздар белгилүү инсандардын сүрөтүн көргөзөбүз тааныйбыз же тааныбайбыз ошол эле кеттик э давай жылып ал Кого-то угадываем. ким Қармайтын микрофонды. Сіз қармап алыңыз, маған жардам бересіз. Бірінші, бір инсан. Бисмилла, кеттік ким бұл? Можно, можно. Конор Макгрегор. ким кім болған? Боксер. Да. Тағы қандай мағлұматтар білесіз? Боксер, все. UFC мушкері. Кеттік кім? Кристиано Роналдо, Роналдо, футболист, футболист. Алиса, еще? Қандай маалыматтар білесіз? А, не знаю, что рассказать. Футболист. Жақсы Короче, жақсы ойнайды. BTS! Певцы айдолы, корейские айдолы, вот, кей-поп, кей-поп. Да. Могу перечислить их. Не бұлар? Они поют, они айдолы. Корея. Аттарында білесіздер, да? Конечно, Ким Намджон, Ким Сокчон, Мен Енге, Чон Фасад, Пак Ким Тахён. Деңіздер. Это кто? А, это я не а, Сейчас, сейчас, сейчас. Как его зовут? Кто это? Кто? Я не знаю. Это актер? Нет. Актер? Нет, это Молдо. А, Тоглох Молдо? Ну, он уже Он вроде погиб, да? Да. Он? Ким болған? Молдо болды. Молодо? Алым, Молдо. А, Алым, Молодо. Экс-муфти. Чувак, а, Жалилов. А, да. блин. Он очень хороший. Да. Ой, я это не знаю. Подождите, лицо знакомое. Я не, я не знаю. Беты. Беты. Сен ақ болсаң, мен ақ болсам? Э, нет. он таза болады. Автор кім? Сөздердің? Не знаю. Исхак. Кто? Казак. А, Казак. Это поэт? Поэт? Писатель? Атыгин? Ну, поэт же, да? Жоқ. Писатель? Жоқ. Актер. Актер? Аты кім аты? Суретші, актер, аты кім? Не знаю, я кыргызских актеров не знаю. Кыргызстанға белгилүү актер. Симонкул. Симонкул. Тұңар біле сондай кішіне? қайсы ақшада суреті жағып бердіңіздер ме нет елу емес пятьсот пятьсот 500. жоқ двадцать беш мың сом беш сом қатысқаныңыздар үшін чоң рахмат билим алғанға әрекет конор макгрегор қандай маалымат білесіз ufc боюнча чемпионат қанша жолы чемпион төрт демек мушкер э мушкер да кийинки роналдо ким бул дүниелік чемпионат боюнча футбол чемпион чемпион Бұл бул корейский кинодо жанагы гужинпёдо жаңағы эмелер кореец балдар кореец биз эле таап екен кийинки сүрөт алып кулчакмоновго окшойт экен э ишмер сен ақ болсаң мен ақ болсам анда қоғам қоғам таза болады деген сөз кімдерге таныдық естен шығып ысқақ ысқақ разықов машалла демек ол ошол инсан э бул биздин кыргызстанга белгилүү алым чубак ажыбыз чубак ажы жалилов э алымы машалла биз чубак ажынын айылынан болобуз машалла жердеш турбайсыздарбы э жердешпиз бұл ақын эле өзі ким исхак қаразы ә, жоқ белгілі э, актер актер суретші примерно так жаңа эле беш миң сомдукта кимдин сүрөтү бар эле беш миң сомдукта демек сүйманкул чоқбаев сүйманкул машалла аллах таалам илимиңизге береке берсин илим алганга алейкумдар чоң рахмат катышканыңыз үчүн Егер сіз бұл видеоны аяғына шейін көрген болсаңыз, терең ыраазычылык білдіресіз. Біз башында айтқандай эле, бізді онлайн көріп жатқан инсандар үшін дағы сұрауларды калтырабыз дегенбіз. Егер сіз даяр болсаңыз, анда кеттік. Биринчи суроо. Бейіштегі бүткүл аялдардың ханышасы кім болот? Экинчи суроо. Кайсыл учурда төрт тарап қыбла болот? Басқаша айтқанда төрт тарапты қарап тең намаз оқыса болот. Үчүнчү акыркы суроо ушундай бір уақыт бар азан айтылат бирок намаз окулбайт Тағы бір ушундай мезгіл бар намаз окулат бирок азан айтылбайт Бұл қайсыл учурлар Егер сіз бұл... Э, суроолордун жоопторун билген болсоңуз астындагы комментарийге биринчилерден болуп жоопторун калтырыңыздар жеңүүчүлөрдү биз инстаграм баракчабызга чыгарабыз андыктан биздин инстаграм баракчага да катталганды унутпаңыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат бир ишке себепчи болгон ошол ишти кылган менен барабар дейт андыктан сиз бизге каттала элек болсоңуз биздин каналга катталыңыз досторуңуз менен бул видеону бөлүшүңүз лайк басыңыз кандайдыр бир жакшы ой пикир сунуштарыңыз болсо бизге калтырганды унутпаңыз кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө ассаламу алейкум сак саламатта туруңуздар